यो ठाउँलाई के भन्छ दाइ यो हजुर यो जगडोल बागडोल जगडोल जगडोल काठमाडौँमै पर्छ है यो माटो त जानु त अब बन्दैछ कहाँ पुग्छ भने साखु निस्किन्छ हजुर हजुर अब भर्खरै बन्दैछ अब सबै होइन बिचमा बन्दैछ ए ए ऊ त्यो परको गाउँलाई के भन्छ ऊ पर रमाइलो देख्छ नि त्यो डाँडा लामा तिमीहरू हजुर आलापोट हजुर भद्रबास साँखु साखु साँखु त्यता भयो साँखु पुन लास्ट पोइन्ट नरपोट मुनि to